Hola, soy el Luis, de Honduras, a América Central. Fa un año que visc a Barcelona. Actualmente estoy a la clase de Elemental 3, en la Nuria Olivella, al Centro lingüístico a Plaza Cataluña. Lo que me agrada más de viure a Barcelona es la seva arquitectura, que nos transportan a épocas pasadas la gastronomía mediterránea y la proximidad al mar y a las montañas. El meu lloc preferit de Barcelona es el barrio gòtic, porque constitueix el mayor major de edificios góticos de toda Europa. y, con amantes de la época medieval, en caminar entre el seus carrerons apareixen davant Molts dels principals edificis medievals de la ciutat comtal, com també les muralles i les restes de la Barcino romana. La llengua catalana m'ajuda a formar part de la ciutat perquè ara puc entendre les plaques que es troben en els meus llocs preferits, tant al barri gòtic com la Rambla, i alguns en els poblets que he visitat amb els quals aprenc del fet important de l'història, així com de l'època en què va ser col·locada. També m'ha ajudat a poder comunicar-me millor amb les persones que he anat coneixent a mesura que em vaig integrant a la ciutat i els costums. Cosa molt apreciada pels catalans, perquè així van mostrar que desitgem ser part de la ciutat com de Catalunya. M'agradaria que la Barcelona del futur, la ciutat no permetes que els polítics posin tantes taques als carrers, a les entrades i sortides del transport públic, les parades d'autobusos i sobretot en els monuments. També que controles amb càmeres de seguretat tantas tacas a las paredes como en los portals los edificios emblemáticos de la ciudad. així también que hagas hagués més carrils per a que els obliguen a usarlos los ciclistas y de aquesta manera els vianants puguin caminar sense por per les Que el transport metropolità de Barcelona tingués tarjetas recargables per allí ayudar al medio ambiente, en las escombrarías que es genera cada vagada que s'acaba una tarjeta, que más quedin per a luz del visitants a la ciudad, Que a la ciudad es construeixen mes edificis amb habitallas més amplias y accesibles, a tot el que desigui jugar o comprar uno. que tingués per a l'estiu piscines públiques pagades, per el seu ús on les persones que no li agrada l'aigua salada, la sorra i tot el que implica anar a la platja puguin banyar-se i prenguin el sol. Que les botigues, els supermercats, els restaurants obrissin els diumenges, potser no tots, però almenys alguns per poder anar de compres o menjar amb la família o algú especial.